hello and welcome friends Google sheet सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है गूगल सीट की खास क्या है क्या हम करने वाले हैं आइए आपको बताता हूं देखिए यहाँ पे टोटल करना है हमको टोटल करने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है सम तो इज इक्वल टू सम लगाएंगे यहाँ पर आपको ऑटो सम फीचर नहीं मिलता है खाली सम लगाइए और बाकी की चीजें अपने आप होती चली जाएंगी देखिए यहाँ पर मैं केवल क्या लिखता हूँ सम ये सम लिखा और जैसे ही अब देखिए कुछ कर रहा नहीं है नीचे सारी चीजें सिलेक्शन में अपने आप आ जाती है काफ़ी स्मार्ट है Google sheet in comparison to Excel तो यहाँ पे एंटर करिए आपको ये रिजल्ट मिल जाता है हम इसको कॉपी पेस्ट ही तो करवाते हैं अगर हम इसको यहाँ से इस तरीके से ड्रैग कर रहे हैं यहाँ से पकड़ करके तो हम इसे कॉपी पेस्ट ही तो करते हैं तो क्या हम इसको मैनुअली कॉपी करेंगे तो ये काम नहीं करेगा बिल्कुल करेगा कैसे करेगा ये देखते हैं यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए कॉपी कीजिए और इसको पेस्ट कर दीजिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ लगाया है मैंने फॉर्मूला ये बात याद रखिएगा तो यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट तो ये पेस्ट किया तो यहाँ पे रिजल्ट कुछ और है यहाँ पे कुछ और है ठीक है ध्यान दीजिएगा फिर इसी चीज को यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आपको कुछ और मिलेगा यहाँ पे रिजल्ट कुछ और मिलेगा तो ये तरीका हो सकता है आप इसको डायरेक्टली ड्रैग भी करवा सकते हैं या सिंपल वे में कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं ये भी तरीका हो सकता है ठीक है इसमें ऑटो सम फीचर नहीं मिलता है अलग से जैसे कि एक्सेल में मिलता है देखिए ये काम आप एक्सेल में भी कर सकते हैं ये डेटा हमारे पास सेम है और अगर आपको टोटल यहां पे करना है यहां पे मैं लिख भी देता हूं T O T A L ये लिखा टोटल और टोटल लिखने के बाद यहां पर हमें टोटल करना है कैसे करेंगे total is equal to sum का फॉर्मूला लगा करके एस यू एम ठीक है ये सम का फॉर्मूला लगाया यहां पर सबको सेलेक्ट किया बंद कर दिया ब्रैकेट को एंटर किया यहाँ पे ये यह ऐड होके आ जाता है हमारे पास यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं इसमें कॉपी करते हैं और कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं एक्चुअल में हम ड्रैग एंड ड्रॉप करवाते हैं तो वो कॉपी पेस्ट ही करते हैं ठीक है तो ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट कुछ और यहां पे रिजल्ट कुछ और और यहां पे रिजल्ट कुछ और मिलेगा आपको ठीक है तो ये काम आप एक्सेल में भी कर सकते हैं आप किसी भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में ये काम कर सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूं पूरे डेटा को यहां से और सीधा कहां आ जाता हूं लिब्रा कैल्क ओपन कर लेता हूं लिब्रा ठीक है तो ये कैल्क हमें ओपन करना ये कैल्क ओपन हो गया देखिए ये कैल्क है हमारा इसको यहां पर अब हम इसी चीज को पेस्ट कर देते हैं ये जो हमने डेटा लिया था इसी को पेस्ट कर देते हैं तो ये यह यहाँ पर पेस्ट हो चुका है देख सकते हैं यहाँ पर मैं टोटल कर देता हूँ टोटल ये एक अदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है आप ओपन ऑफिस का भी यूज कर सकते हैं नो प्रॉब्लम यहाँ पर आते हैं इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे ट्राई करते हैं यहाँ पे होता है या नहीं होता है ठीक है तो एक बार इसको चेक कर लिया जाए तो हर जगह हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ये हो गया यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया इसका फॉर्मेट मैंने रुपीज का नहीं रखा है तो यहाँ पर रुपया वाला जो सिंबल है वो नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है यहां पर हम इसको इस तरीके से ड्रैग नहीं करवाएंगे ठीक है ये ड्रैग करवाने पे आ तो जाएगा लेकिन इस तरीके से करवाना नहीं है हमें हम क्या करेंगे हम कॉपी पेस्ट करके देखेंगे एक्चुअल में हम कॉपी पेस्ट ही करवाते हैं तो ये भी आ जाएगा देखिए यहां पे 26816 है पेस्ट किया 26290 हो गया पेस्ट किया 27471 हो गया पेस्ट किया 31,108 हो गया देख सकते हैं ना तो ये वही फीचर है ठीक है थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए इसको बाकी सब चीजें ठीक है okay thank you for watching this video